надо палкой пододвинуться туда. Ну что, на следующий год будем знать. Сначала палку перевязываем, потом... Ой, я не а! Ой, я просто сейчас прыгнул. Ой, я не прыгнул. Да, тепло так вообще. А, что не так тепло? Да, да. Вау, пошел, Ой, надо мне еще сейчас и прогнать.